алдыбызда жөнөкөй реостат менен болгон схема ал чоюлган никель зымы анын чынжырга туташтырганда бир байланышы кыймылсыз экинчиси зым менен сыйгаланат чынжырда кыймылдуу байланыш которулганда ток күчү кандай өзгөрүп жатканын амперметр көргөзүүдө чынжырга туташылган зымдын бөлүгү көп болсо ошончо бул бөлүктүн каршылыгы көп жана ошончо ток күчү аз